Para insertar formas podemos hacerlo desde la opción de menú o bien desde el icono que aparece en la barra de herramientas. Vamos a insertar, por ejemplo, una flecha curva y ahora vamos a insertar otra flecha curva en sentido contrario podemos desplazarlas utilizando la mano que aparece sobre ellas vemos que hay puntos de control que me permiten modificar algunos aspectos de las mismas como por ejemplo la anchura la altura de la punta de la flecha podemos igualmente con el botón derecho optar por girarla horizontal o verticalmente aunque cualquiera de ellas, de ellas tiene un botón de giro nos permite modificar. La movemos ahora, esta también la movemos por acá y vamos a cambiarle por ejemplo el color de relleno a ambas. Así tenemos un importante catálogo de formas para utilizar.